Bon dia, sóc l'Alvira. Jo sóc en Sergio. Eh, sóc propietària del bar Les Hortes, eh, fem tapes, entrepans i pots vindre a fer les amb nosaltres. Aquí t'ajudarem a practicar català.